8 березня, весна. Усім нам буде не до сна. Кому кохання до світання, кому городи, сапування. Розтає уже сніжок, зеленіє вже лужок, ніченька вже менша стала. Зима день була украла, сонечко вже стало вище, літочко все ближче й ближче. Все, що заснуло, ожива, сади, річки, навіть трава. По-новому ти хочеш жити співать, сміятись і радіти. 8 березня прийшло, все довкола ожило. Хлопці нам дають дарунки, ждем гарячі поцілунки. Весна і в Африці весна. І хай нам буде не до сна. Тюльпани скоро розцвітуть. Яку ж красу вони несуть, зацвіте кругом бузок і травичка морожок. Босів будемо гулять, і весну цим величать, хай заходить щастя в дім. Хай все добре буде нім, щоб усі були здорові і красиві, чорноброві, щоб ми всі щасливі стали.